ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця, разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає. жива. Україна це наша земля. Україна навіки жива. Слава Україні.